protesta polo, pola situación das pensións e do sistema público de pensións. Tras moitos anos xa de legislación pola igualdade, de clamor por ela, tras moitos e concorridos 8 de marzo, a crúa realidade é que as mulleres deste país, cando se xubilan, a brecha salarial que padeceron durante a súa etapa laboral duplícase a hora de cobrar a súa pensión e é a máis injustamente tratada. A medida inmediata que recortaría de maneira importante esa fenda en pensións sería igualándoas ás dos homes, seguindo as recomendacións da Carta Social Europea, unha pensión mínima do 60% do salario medio. A maioría das nosas pensións de jubiladas, viúvas e sen pensión propia atópanse por baixo, ou rotando o linear da pobreza polo que a suba do 1,8% nas pensións non contributivas é irrisoria. En moitos casos, as que se divorciaron hai anos, hoxe son pensionistas sen dereitos. Polo cal, perdese outra oportunidade de ir recortando a desigualdade home-muller en materia das pensións. As insustas recomendacións aprobadas recentemente polo escuro Pacto de Toledo e o Congreso agravan a fenda de xénero actual. En 20 das 21 recomendacións aprobadas, esquécese das mulleres en a que se acorda a número 17 simplemente é para cualificarnos como cuidadoras, xa que recomenda buscar a igualdade efectiva entre homes e mulleres, mas non proporciona ningunha solución. Polo que, a gran fenda que existe nos salarios entre homes e mulleres continúan as pensións e chegas a cobrar preto do 35% menos que os homens. Así o recoñeceu a Seguridade Social. Denunciamos de forma contundente a recomendación número 16 que dá o sinal de saída á privatización do sistema público nas pensións co apoio do Estado e dos seus orzamentos xerais. Os plans privados de emprego de pensións que recomendan aos que chaman eufemísticamente sistemas complementarios, ademais de detraer cotizacións do sistema público para leválos ao sistema financiero privado coa colaboración dos axentes social do sistema, patronal e sindicatos mayoritarios, xerarán no futuro dous tipos de pensións. Unhas pensións suficientes público-privadas para unha minoría con soldos altos, e unhas pensións públicas meramente asistenciais e insuficientes para a gran maioría, sobre todo para as mulleres. As recomendacións do Pacto de Toledo non recollen as reivindicacións polas que levamos anos loitando os movimentos de pensionistas. As 21 recomendacións camiñan cara a unha terceira reforma das pensións, mentres a nosa táboa reivindicativa segue intacta e das que destacamos garantir por lei a liberalización das pensións de acordo ao IPC real e anual eliminación da fenda de xénero nas pensións pensión mínima igual a salario mínimo este o 60% do salario medio como establece a Carta Social Europea derogación das reformas de pensións de 2011 e 2013, derogación das reformas laborais do 2010 e 2012, auditoría das contas da Seguridade Social para determinar a magnitude do saqueo das mesmas e proceder á súa compensación á Teusurería Xeral da Seguridade Social. Eliminación de coeficientes reductores en subilacións anticipadas. 100% da pensión un mínimo de 40 anos cotizados e 60 anos de idade. Supresión dos beneficios fiscais a plans privados de pensión de empresa e EPSV. Por todo o exposto e antes de que o día 8 volvamos a escoitar berros de igualdade entre homes e mulleres en boca das persoas que nos gobernan, As e os pensionistas berramos hoxe, primeiro de marzo, en todo o país é máis forte que nunca. Non ao pacto de Toledo, xerador de recortes desde a súa existencia. Non as súas recomendacións, que agravan a brecha existente entre homes e mulleres. Pensións públicas dignas e suficientes. Igualdade efectiva entre homes e mulleres en salarios e pensións. Por todo esto estamos loitando. Gracias. Bueno, eh, muchas gracias por su acompañamiento.